магнит жакындаганда шакекченин түртүлүшү индукциялык токтун магнит талаасы магниттин магнит талаасына карама каршы багытталганын билдирет магнит алынып салганда шакекченин тартылышы индукциялык токтун жана магниттин магнит талаасы бирдей уюлдар менен тескери бурулганын билдирет жабык контурда пайда болгон индукциялык токтун ушундай багыты бар ал жараткан магнит талаасы бул токту пайда кылган магнит агымынын өзгөрүшүнө жол бербейт